Да, я пришел на его. Что ты умеешь делать интересного? Танцы за, за зверей. То вы в поддержку чего? Экологии. В кого ты одеваешься? А ты сам как думаешь? В единорога. Нет. В кита. Нет. Ты миньон что у вас на концерт делать Миньон? У вас же Зверополис. Просто наша мать единорожиха, и у нее было очень много парней. Чего, чего? В числе Миньон. То есть ты, получается, внебрачная дочь Миньона и единорога? Да. Кто будет твоим мужем? Я еще не придумала. Ну, в смысле, ну как ну, Может, там это как-нибудь придумано заранее, нет? Нет. Звезды там начертили? Нет. Может быть, выберем тебе мужа? А кого ты предлагаешь? Я думаю, то, что тебе бы подошел... Э... Эм, ты? ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты. А, а Росомаха? Давай что-нибудь поинтереснее. Если бы у тебя был э, что? Илья Тараскин. И у вашего ребенка была бы суперспособность светиться в темноте. Илья, покажи. Привет. Это мой район, тут мои правила. В предыдущей серии. Институт а, образования. А, я исполняющий Нет. Ой, подожди. Привет. Здравствуйте. I was wondering if after Лаком напшикал мне в рот прям. Фу. Можешь описать свои чувства? Такое вот чувство, как будто лак прям проходит, и он такой... Привет. Нет. Ты участвуешь в концерте? Нет. А почему ты тут стоишь? Ну, как бы я не участвую на сцене, но я помогала mm -hmm. за сценой. Можешь как-нибудь ее сейчас морально поддержать? Смотря она нервничает. Мотивация выйти на сцену и сделать все хорошо. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Мама звонит. Да, я иду домой. А, нет, нет, я на концерте. Ио. Ио. Через часа три. Кон концерт Ио 20 минут идет максимум. Ну, мам, пока. Вообще, чего на тебя столько цветов? Потому что я джунгли. Ты девушка джунгли? Да, я дикая. Можешь подебать? Нет, не дикая? могу. Можешь поговорить как дикая? Нет, даже не могу. Можешь попрыгать как дикая? Могу. Давай. Можешь подергать ту девочку за волосы как дикая? Нет, наверное, не могу. Можешь кого-нибудь ударить крылом? Конечно, могу. Что ты играешь, расскажи? Roblox. А вообще ты пришел сюда на концерт, чтобы кому-то помочь? Кому ты пришел помогать? Никому? Не забывайте писать нам комментарии. Мы ждем. Jump. Как ваш концерт, расскажи. Крутой. Крутой? Крутой. Можно ли как-нибудь было назвать ваш концерт, концерт по-другому? Вот не Иополис, а по-другому как-то? Нет. Нет? Нет. А кто придумал название? Я. Привет. Привет. У тебя такие классные игрушки. Да. А что он умеет? А это умеет летать. И летать? Они все у тебя умеют летать? Да. А ты, наверное, тоже умеешь летать? Да. Я да? Вот... Ты когда-нибудь еще летала так? Ну, да. Да? Каждый день, наверное, летаешь, да? Да, каждый день. Я писала посмотреть концерт. Ну, тебе все понравилось, да? мне все понравились. А сама хочешь потанцевать на сцене здесь? Да. Да? Пойдем танцевать с тобой? Пойдем, давайте я сейчас подниму подарки. Ты же летать умеешь, куда мы пойдем? Money make a muff hate me. 1000 y'all wanna, y'all wanna date me. Как тебе концерт? Мне понравился вполне. Какие на тебе сегодня трусы? А это так важно. Ну просто это что-то новенькое, мы такого еще не спрашивали. Синенькие. Почему ты ответил с задержкой? посмотрел. Ты смотрел не на свои трусы. У меня тоже сегодня синие. На твои трусы посмотрел. Больше никогда не смотри на чужие трусы. На твои-то можно? Твои трусы, мои трусы. Но у меня их вообще нету. Вот это поворот! А с вами был проект «Походили». Подписывайтесь на нас в соцсети и помните, будете проходить мимо. Не приходите к нам никогда больше, пожалуйста. Thank you.